कल की भगवान हमारे कल की भगवान को प्रणाम करें इनकी की इनकी पहचान पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि माँ विष्णु पुराण में चौरस कलाओं से शक्तियों से भरपूर है राम के अवतार में भी इन्होंने बारह कलाएँ शक्ति से भरी हैं और द्वापुर में श्री कृष्ण ने सोलह कलाओं से भरपूर करने की चेष्टा की है करते हैं धारु राम अवतार जी त्रिकुट पर उन्होंने जाकर तपस्या तब किया था ऐसे हमारे कल की भगवान भगवान के बालों के लिए भी आप सुविचार रखें मन में नकारात्मक निकाल दें आपको ये पांडा चलो तो लाए कल की भगवान चैनल में हम आपको बताते हैं कि ये इनकी पहचान तलवार है और कल की भगवान घोड़े पर सवार हैं तो इस तरह से हम आगे कथा आपको कल बताएंगे और आज कल की भगवान के बारे में पहचान इनकी चिन्ह इनका स्वरूप और इनकी जो है सवारी क्या है ये चार चीज़ें आपको बतानी हैं आप ध्यान रख लें हमारे पापों से और हमें अपनी शक्तियों से उद्धार करते हैं तो ऐसे कल की भगवान को प्रणाम करें और नमन करें उनके जब तप करने का इनका जप का जाप का मंत्र है जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति आ जाओ कल की तो इनके महामंत्र से हम उच्चारण करके इनका जाप यज्ञ जब तक करें और समाप्ति करें बोलो कल की भगवान चाहिए